Eh, mobilnostni načrt je prometna strategija za posamezne lokacije. To bi bil eh, najenostavnejša definicija. Gre pa za to, da poskušamo na posameznih lokacijah izboljšati dostopnost te lokacije in da poskušamo eh, ljudi pripraviti do tega, da uporabljajo vse načine prevažanja, ne samo prevladajoč osrebni avtomobil, kot je to danes pogosto kje. Okay. Je pa to tudi način, da rešujemo mnoge težave na posameznih lokacijah, če ima recimo nekdo težave z eh, parkiranjem, eh, dostopnostjo za eh, ovirane osebe in podobno. Je, ja, ukrepi so rezultat analize, ki se izvede za posamezno lokacijo. Ugotovi se, kako ljudje prihajajo na to lokacijo, bodi si zaposleni, bodi si uporabniki potem se jih vpraša, kje so vire, da, eh, da ne uporabljajo recimo, alternativ obstoječim prevoznim načinom. Potem se pogleda tudi samo lokacijo z, z posameznimi elementi analize in se z ukrepi odgovarja. Tipični ukrepi pa so od uh, majhnih infrastrukturnih, da se izboljša recimo tlančine. Uh, dostopnost kolesi z eh, varnimi kolesarnicami. Pogosti so recimo tuši garderobe za tiste, ki bolj aktivno prihajajo do te lokacije. Eh, včasih pomaga samo, da damo eh, informacije tistim uporabnikom te lokacije. Že to zadošča, da spremenijo svoje navade, da jih pripravimo do tega, da poskusijo alternative. Skratka, nabor ukrepov je ogromno, pač vse je odvisno od tega, kakšne težave, kakšne izzive se definira na takih Eh, v takih okoljih. Načeloma se upravljanje mobilnosti usmerja na mehke ukrepe, torej poskuša narediti vse, kar se da z majhnimi stroški in predvsem zaveščanjem, informiranjem, izobraževanjem ljudi. Tako da to je polje, ki ima predvsej velik potencijal pri nas, obstajajo empirične raziskave, da se da samo s temi mehkimi ukrepi narediti eh, predvsejšne spremembe za majhne stroške. Eh, zdaj pa spet odvisno, kakšna je situacija, ki je kateri so najbolj pereči problemi, potem se vsako mesto usmerjeno eh, spopada z njimi. Eh, vsak ima svojo specifiko, jasno, glede na velikost, eh, način potovanj, zgodovino in podobno. Uvire, spet je cel spektr uvir, Začnejo se pri organizacijskih, ki ste jih že omenili, za Ljubljano. Eh, pač kaže se, da je na nekaterih področjih podhranjena, kadrovsko, da ni nekaterih znanj, da je ekipa premajhna. Eh, potem raven znanja se mm, vse čas eh, lahko izboljšuje. Ne pravim, da smo nizko na tem, ampak zmeraj so veliki potencijali izboljšav na tem področju. Nekje se je izkazalo, da je smiselno vse, ki deluje na področju mobilnosti, združiti v enem oddelku in jim prepela tudi vse finance. Eh, tu so potencijali. Eh, je pa zadeva taka, da izkušnja iz naših dosedanjih projektov je, da zadeve rasejo, eh, zahtevajo svoj čas, čeprav vemo, da se da marsikaj zadeve bistveno bolj izboljšati, pa da se ta mašinerija obrne, tanker potrebujemo nekaj časa. Ja, mi smo v naši analizi, ko smo se ukvarjali s pametno strategijo Ljubljane, izpostavili pet področji, ki, ki jih je treba eh, izboljšati. Eh, prvi je sigurno, da je to organizacijsko strukturo mesta, način, kako pristopa k reševanju mobilnosti in pa prioritete, ki jih pri tem daje, da se zamenjajo, da ni več eh, pretočnost avtomobilov prioritet, ampak način, kako ljudje sploh se premikajo po mestu, mestu prijazno. Potem so pa klasični, eh, sigurno treba izpostaviti javni potniški promet, tam ima velik potencijal in pa za Ljubljano je vsekakor eh, velikost in eh, konfiguracija, ki jo ima kolesarjen, ima ogromen potencijal.